そんなに嬉しいの、よかったね、ほんと。헐あれ、アジュンバもめっちゃそれが人気だこ。아 예. <laughs> 예쁘다 징 아이고 우리 아기 응? 교육하러 이슈에 내려놓? 응헐 아 감사합니다 아니에요 와 뭔가 태する 時 간지가 치가 온다 네. 반지 줘 반, 반지 테대 그치? 어... よー <laughs> こんなふうにして、うん、ここにお風呂とかの時に一回一回置くのここに、うん、これこれビジュダメだから、うん、いいよ次そういうのめんどくさいから嫌いじゃんよくし私よくしてますごまん超ヤオクフキヒおせぶ안녕하세요クキカブレッククリクミだ君が欲しい君だはっどう 短すぎじゃないなんでなんで中間がないのああ 역시 중간에서 자니? 그랬군요 근데 링그 와게테 렌슈스로 가나도 오모타 토끼 私はミステイクでこれをディリートしました私その時の状況めっちゃ覚えてる私が横でゲームしてたのそしたら그 회사분하고 진짜 한 3일 정도 계속 연락을 하면서 복구하고 이런 걸 했는데 결국은 실패를 했어요 前私たちがライブで話したじゃんそのそれが削除されましたって話したら最近コメントとかにも「その動画まだですか?」ちょっとでもいいからちゃんのもあるからそこにも「これ動画1ですか?」って視聴が来て皆さんがちょっと見たいかなと思ってにインタビューでちょっと私たちが話すかなと思いますよなんでカップリングを買ったんですか 理由は진짜간단해요진짜카트에하겠다같다고そして何よりも私が買ってあげたかった理由は今まで私たちが生活しながらもちろん私がお金が多い時もありますお金が少ない時もありますじゃなでも뭔가一もこれは私にそれについて一つも話さなかったあお金問題に関して、うん、正直私としてはこれ子に3年ぐらい付き合いながら高いプレゼントをしてあげたかったごでもそれができなかった時期もあったんで、でもお金がちょっと来てそれである時プレゼントしたいなって思って ちょうどカップルで私たちずっとパイチをしてたんですよ、うん、ンデで作りましたそれはそれ ごいいい思い出だったんだけど、うん、チャニーは何か高いものをあげたいから最近クリフ何が欲しい何のブランドが好きって聞いてくれてたのそれが大事やそうそうそうなんだけど私もそんなに物欲がもともとないしだったらペアのものがいいってなって日本だとやっぱ左手って結婚の意味がすごい強い、うん、韓国も同じ韓国も同じだから今まで私左手の薬指にペアリングをしたことがなかったんですけど今回はキム・キョンジ君とだったらいいかな <laughs> 모양で양모양가모양여기가直接「はい」って感じじゃなくて机の中に入れてさりげなく渡してくれたからその時箱が2つあったのよね、うん、だから「えプレゼント2つ?」みたいなあ何かかなって思ってみたら1個開けたら指輪だったから「 <gasps> 指輪だ!」그리고最近ペアリペアリング하는시간したじゃん次アクセサリー買うんだったらペアリングがいいなとは思ってた。 今もまだ手に慣れてないじゃんあもう뭔가あるねって思うじゃない、うん、でもだんだんだんだん慣れますじゃなうん、そして市川もうあるかないか知らないぐらい慣れると思いますので、うん、それも私たちの愛と同じと思います、うん、ではお이거진짜이거좋은말이야한번聞いて私たちも初めて会った時はお互いに言葉もできないしもう他の人だから不便だったものが多いんでだんだんだんだんこんなになって指輪と指みたいに 혼나 관계 날리마시다 뭐야? 뭐야? 뭐야? 뭐야? <laughs> 그 이렇게 해서 커플링에 대해서 한번 이야기를 해봤고 또 하나 여러분들께 말씀을 드릴 점이 있습니다 조만간에 라이브를 또할 생각인데요 날짜는 8월 29일 날 라이브를 할 생각입니다 なん 라이브를 するかとついにこの日が来てしまいました아 대박 진짜 김견식のヌードです だわこの日は実は私たちが NHK の「ダメ自慢」という番組に出演してそれが放送される日なんですそれをまあみんなと見ながらライブをしようかなと思ってます한국에미를것도되긴하니까일본에있는전국방송인데저희둘이같이나가서그토크쇼에서정말재밌는결과케이크가아주오므치로이는케이크가마 たまたまなんとその放送日がキム・キョンシ君のお誕生日でもありますイエーイ생축하루에생축하미도에사랑하는우리ョンシ식군その時はみんなでプリングルスを食べながらこの NHK を見れたらなと思ってるのでぜひみんな集まってくれたら嬉しいなと思ってますめ진짜구제기네소리뭐初めて日本で全国放送でそう っていう誕生日と時間とかはまたコミュニティに書くので楽しみにしててください。지금까지봐주셔서감사합니다감사합